ขบสวัสดีครับพบกับผมเอมไลา์กับเกม Kingdom Hearts ปืนไวซ์ลีไฟนอลมิกนะครับ กับพาร์ทที่11 แล้วนะครับของเวนตัสนะครับ โอเคหลังจากในเรื่องก็มาไกลน่าจะใกล้จบแล้วก็ หลังจากที่เห็นว่า มิกกี้เจออะไรบางอย่างนะเราต้องเข้าไปในนี้นะครับ ไปกันเลยนะครับ 久しぶりだなマスター お前は失っているだが永遠の喪失ではない手に入れるために失ったのだ今こそ全てを取り戻し新たにつかみ取るのだ失った闇を取り戻せ完全なる光と完全なる闇の衝突こそが生み出すのだ究極の鍵キーブレードを 我々の持つキーブレードではないキーもしくはカイとも呼んだもともとはキーと呼ぶ終局死を意味する文字だ俺がキーブレードになるそうだエラクスは知っているぞ お前が何者なのかをなマスターがよく考えてみろお前はなぜ旅立つことを許されなかったヘラクスは怖いのだお前が真実を知り正体を表すことがだから目の届くところに置いて監視していたのだ いつも俺だけ外の世界には出させてもらえなかった行けヘラクスから真実を聞きお前がなすべきことを思い出すのだ 俺は一体マスターが知ってる俺の正体って ベントス一人かアクアと一緒ではいやしかしよく戻ってきたお前が旅立つにはまだ早いもっとこの地で修行を積んで閉じ込めるのか 何そうやって俺はこの世界に閉じ込めているんだな何を聞いた俺がキーブレードになるキーブレードってなんだよやはりゼアノート諦めていなかったか 待てゼアノートお前は禁断の領域に踏み入ろうとしているなぜキーブレードを求めるのだ全ての世界が闇に覆われ無理キすぞわずかに伝わるキーブレードとキーブレード戦争の伝説かつて世界は闇に覆われそこから新たな光を見出した キーブレード戦争はその言い伝えの一節破壊の後に想像があるようにキーブレード戦争の後に何があるのか我らもまた伝説通りに光を見いだせる光にふさわしい生命なのか私はそれを確かめたいのだキーブレードの完成こそ キーブレード戦争の扉を開く鍵となるお前は自らの興味のために世界を試すというのか世界を一旦闇に覆うなど許されんぞならば闇の中にこそ想像があるのだ考えてみよう我ら皆暗闇からこの光の世界に産み落とされるではないか それは決めんだ言ってもわからなければ力ずくで止めるまでだ たかゼアノータ私に構うなゼアノートあの時お前を止められなかった我が過ちここで正させてもらうぞマスター何を キーブレードは世界に存在してはならぬものゼアノートの真意を知った以上ここで封じなければならん許せべんお前は存在してはならぬのだ何マスター何をする気ですティラメリーだそこをどけ嫌です 死の言うことが聞けるか聞けませんなぜお前は死の心を理解でき我が言葉に耳を貸さぬというならばお前もベントスと共に封じるまでだもういいテラ俺は言うなテラ マスターだろうと関係ないこの力友のために使う 闇に落ちたかってろ <laughs> 待っててな 待っててらどこへ行くんだお前に用はないお前になくても俺にはあるお前は素材として十分に成長した今こそ俺との融合を果たし キーブレードとなれ俺はそんなものにならない知ってるぞ俺とお前が戦わないとキーブレードは生まれないんだろだから俺は戦わない抜け殻のくせによくしゃべる めてくださいマスター俺の力では無理ですいやお前は封じ込めているはずだ心の奥底に眠る闇への衝動を今こそ解き放て恐怖を怒りに変えるのだその心の底にある闇の感情を解き放たなければお前はこの世界から消え去ることになるぞ さあ闇に心を委ねそして私にキーブレードをもたらせ最後まで闇の力を使わなかったか使えんでしよ。 せめて心の闇だけでも取り出させた ベンツのうろより生まれしもお前はこれよりバニタスと名乗るがよいはいマスター <laughs> だったら戦う理由を作ってやるよ 何お前も来るがいいキーブレードの誕生にふさわしい場所キーブレード墓場へそこでテラとアクアの最後を見せてやるお前はそれを平然と見ていられるか待て 俺が全てを終わらせるんだเจ้เด็กขี้เบนมาเลยนะยังไม่ได้เล่นเลยโอเค ต่อไปก็น่าจะลุย ด่านสุดท้ายนะครับ น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้าย พาร์ทต่อไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้ลากันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นได้ลุยกันตรงสุสานคีเบตกันเลยนะครับ ยังไงก็พวกผมกำลังพยายามรีบทำกันนะฮะก็ยังไงต้องขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับ พวกผมตั้งใจกันทำทุกคนนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับพันนี้ไปแล้วนะครับบาย